W jakie gadżety wyposażysz kierownika, którego właśnie przyjąłeś do pracy? Notatnik menadżera, smartfon, dobre pomysły. Jest coś jeszcze bardzo ważnego. Trzy monety i kamień. Co to ma wspólnego z zarządzaniem, z premiowaniem nowego zespołu? Przypuszczam, że nowy kierownik pierwszego dnia kogoś skrytykuje, drugiego w nowym zespole zgani, dzieli nagany i tak dalej. Prawdopodobnie atmosfera będzie coraz bardziej napięta, praca będzie szła coraz gorzej, do czasu aż nowy szef zda sobie sprawę, że powinien trzy razy częściej chwalić niż ganić. No tak, ale jak taki nowy boss mm, ma się nauczyć, ma stworzyć sobie nawyk, żeby częściej chwalić niż ganić? No i temu właśnie służy ten gadżet. Trzy monety i kamień. Każda moneta to pochwała, kamień to skrytykowanie. Jak tego używam? Mieszczam w kieszeni. gdy jest okazja, żeby jakiegoś pracownika pochwalić, przekładam po pochwale pierwszą monetę do drugiej kieszeni. Kogoś innego pochwaliłem za jakieś zachowanie, druga moneta, kolejnego pochwaliłem, trzecia moneta i wtedy dopiero sięgam po kamień i mogę kogoś skrytykować. No i potem znowu pierwsza, druga, trzecia moneta i czas na kamień. To proste narzędzie. Narzędzie, które warto, żebyś przekazał nowemu kierownikowi, trzy monety i kamień, ale myślę, że jest to też patent, który Tobie się przyda w Twojej robocie